За үзэгчдээ нийслэлийн хангар дордноос өнөөдрийн онцлог зочинтой бид яг одоо ярилцах бэлэн болоод байна. Энэ удаад бид э, цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд учралтай ярилцах бэлэн болоод байгаа юм а. За юун төрөнд энэ их ажиллаж байгаа бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээсэндээ баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр э, засгийн газраас бол 2023 буюу энэ хоног э, одоо авилгатай тэмцэх жил болгон зарласан. Энэ хүрээнд засгийн газрын 5 гиш ажиллагааны шилэн ажиллагааны хүрээнд тусгай сангуудыг одоо ил болох ажлууд бас явагдаж байна. Тэгэхээр иргэд бол одоо энэ ашиг малтмын лиценз за тэгэл газар олголт барилгын зөвшөөрөл энэ тусгай сангуудын талаар бас мэдээлэл аваад ирэхээр бас хаанаас яаж энэ сангуудын санхүүнд бүрдэж байгаа юун зарцуулж байгаа гэж олон бас сонирхож байгаа шиг байна. За энэ ажиллагааны талаар хоёлаа бас одоо яг ямар шатанд явж байна? За Монгол Улсын засгийн газар 2022-оос 23 оны авилгатай тэмцэх жил болгож зарлаад 2 дугаар сарын 8-ны өдөр энэ ажлын хүрээнд энэ 5 иш ажиллагааг хэрэгжүүлнэ гэдгээ Монгол Улсын ерөнхий сайд зарлсан. Ингээд 5 иш ажиллагааг бол салбарын сайтууд удирдах байгаа. Тэгэхээр шилээ ажиллагааг бол миний би хариуцаа цахим хөгжил харилцаа холбооны яам бас би даасан шилээ ажиллагааг одоо хэрэгжүүлэх юм 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй юм штаб байгуулад ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ нийтийн мэдээлэл элдод байдлын хувьд гээд За намайг одоо байнгын орооны дараагаар ажиллаж байхад ажлын хэсгийг нь ахалж батлуулж исэн хууль бий. Энэ хуулинд бол 68 мэдээллийг ил болго үүргийг мэдээлэл хариуцагч нар төрийн байгууллагуудад үүрэг болгосон байдаг. За өнгөрсөн хугацаанд бол бид чинь одоо маш их мэдээллийг юм албаны нууц, төрийн нууц гэж юм тамга дараад нууцлдаг байл. Та алдаа хаалганы цан, хөшигний цан бол үйл явдал өрнөдөг байсан. Ил болгох зүйлээ ил болгож, хаах зүйлээ хаадаг ийм одоо төрийн ажлыг хийж байгаа хүмүүс бол төрийн байгууллагууд бол э, мэдээллийг ил тод болгох дээр одоо хүссний ил болгож хүсээгүйгээ нуудаг ийм л одоо жишгээр өнөөдөр хүрсэн. Тэгвэл нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулийн дээр энэ төрийн байгууллагуудад энэ 68 мэдээллийг ил болгох чи үүрэгчээ юм а гэж заасан. Гэсэн хэдий ч яг энэ хуулийг хэрэгжүүлэх гээд мэдээллийг ил болгох гээд эхэлсэн боловч 3 сарын хугацаанд энэ хуулийг хэрэгжүүлээгээ төрийн байгууллагууд руу албан бичиг хөдөлсөн явуулаад хүсэл дэлгэгээд шаардлага үргүүлээд байдаг. Гэтэл нэг яамдуудаас нэг 8 яам 48 агентлагаас нэг 20 агентлаг аймагуудаас нэг 2 аймаг дүүргээс нэг 2 дүүрэг байна уу хариу илгээс мэдээллийг ил болголоо гэх. Гэтэл яг тэр ирүүлсэн мэдээлэлд нь үнэлээд үзсэн чинь 47%-т бас шаардлага анхаа. Ингээд бид энэ авилгатай зэмжих жил болго зарласантай холбогдуулаад шилэн ажиллагааг илүү өргнүүлэх зорилгоор шилэн government гэдэг юм нэгдсэн портал үүсгээд бид нэр API одоо холболтууд хийх буюу тухайн одоо тусгай сан нь холбогдсон холбогдоод бүртгэлийнхаа сантай статистикийн сантай ч гэдэм үү ийм интеграц хийх байдлаар зохион байгуулсан. Ингээд шилэн government дээр өнгөрсөн хугацаанд ерөнхий сайдын албан даалгавар гарсан. Ерөнхий сайдын албан даалгавар даалгавар дээр бол энэ салбарын сайд төрийн захиргааны байгууллага мэдээлэл ил болох тухайн үүргүүдийг өгсөн. Ялангуяа засгийн газрын тусгай сангуудыг ил болгохыг хариуцсан 9 сайд төрийн өмчин болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүд засгийн газрын тусгай сангийн захирлуудад үүрэг болгосон. За ингээд 6 сарын 1-ээс өмнө энэ мэдээллийг ил болох үүргийг аваад ажиллаж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд бол одоо засгийн газрын нийт 25 сангаас 7 сан мэдээллийг шилэнгүй хэмээн дээр нээлттэй байдлаар тавьсан байна. Жишээ нь эхний байдлаар хөдөө аж ахуйн дэмжих сан гэдэг мал аж ахуйн сан хуучин одоо газар тариалан эрхлэлтийн сан хоёрыг нийлүүлсэн энэ одоо сан байдаг. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн сангийн зөвхөн мэдээлэл болгохтлоо одоогийн байдлаар 8993 зээлийн 169.7 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдэл буюу төлөгдөг байна. Тэр зээл рүү ороод ямар компани аж ахуй нэгж тэр зээлийг төлөөгүй байгаа юм бэ гэдгийг харах боломж нь иргэдэд нээлттэй болсон. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сантай холбоотой бас мэдээллүүд ил болсон. 2008 оноос хойш 912 хүн хуулийн этгээдийн нийт 156 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлтгэл байна. Ямар компани аж ахуй нэгж иргэний төлөөг юм бэ гэдэг. Тэр иргэд бол тэтгэврийн зээлтэй бил. Цалингийн зээлтэй бол 5 10 жилээр нь явах нь байдгаа 5 хоногч явах болцоогүй шүү дээ. Гэтэл ямар компани аж ахуйн нэгжүүд нь ингээд 4 5 тэрбумын зээл авчаад яваад байдаг юм. Тэгээ эдийн засгийн өсөлт гэдээ яриад байдаг. Яг эдийн засгийн өсөлт чинь өөрөө юм хулгай дээрм авилгалтай тэмцэхээс төрийн өмчийн төр төрд байгаа энэ олон засгийн газрын тусгай сангуудыг зээл авчаад төлдгүү энэ байдалтай тэмцэхгүйгээр цаашаа бид эдийн засгийн өсөлтийг ярих болцоогүй Тийм ч учраас одоо энэ асуулыг ярья гэдэг утгаар бол Шилэнгов амын дээр өнөөдрийн байдлаар нийгмийн халамжийн сан бас өчтөр зарлагдлаа. 8 оноос хойш бол бид 7.5 их найт төгрөгөөр иргэдэд халамжилсан бай. Тий. 21.6 сая иргэнд халамжийн 14 төрлөөр зарцуулсан мэдээлэл ил болсон. За тэгээд хэрхэн ямар халамж хүртсэн бэ гэдгээ иргэд өөрсдөө мэдэх болсон. Хүүхдийн төлөө сан Гэт олон жил одоо нэг хүүхдийн төлөө фондод мөнгө төөрөг хөрөнгөлүүлъя гээл төрийн босууд хүртэл олон нийтийн ажлууд санаачлаа, хандив туслан цуглуулсан. Гэтэл 2021-ээс 23 оны хооронд нийт 11 тэрбум төгрөгийг хандив тусламж зас бүрдүүлсэн баг. Энэ бол маш том хариуцлага. За ингээд энэ дээр автеврын хэрэгслийн сонирхол татхууц дугаарууд буюу азийн дугааруудыг борлуулад тэр мөнгөө нөө хүүхдийн төлөө санд хоримтлуулсан шүү дээ. Тэгэхээр 11 тэрбум төгрөг хоримтлогдсон мөртлөө одоо 106.7 сая төгрөгийг л нийт 45 хүүхдэд хоёр төрлөөр зарцуулсан л гэсэн мэдээлэл болсон. Тэгэхээр үүний чинь цаана мэдээж хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам өөрөө мэдээлэл хариуцагч нь буюу мэдээлэл илгээж байгаа. Бид бол зөвхөн аваад инфографик хэлбэрээр хайлтын систем тэгээ хайлтын систем суйрлуулад бусад халамжийн сангуудтай холбож байгаа. За мөн улсын автозамын сан мэдээлэл нийлүүлсэн. Одоо автозамын сан дээр 8 оноос хойш 231 тэрбум төгрөг зарцуулалт нь аймаг болгоноор илүүлсэн. Тэр тухайн аймагт тэр автозамын сангийн мөнгийг зарцуулаад үнэхээр энэ зам сайжруулахад тэ одоо хүмүүний одоо орц гарц энэ зам талбай сайжруулахад зарцуулж гинөө гэдэг дээр хяналт тавина. За зарим сангуудын хувьд нэлээд онцлогтой. Жишээ нь соёл урлагийн дэмжих сан, кино урлагийн дэмжих сан ч гэдэг юм. Энэ бол за буцаад төлөгддөггүй одоо оюун санаанд илүү хөрөнгө оруулж байгаа. Тэгээ соёл урлагийн дэмжих сан бол 21 онд 1.6, 22 онд 1.2 тэрбум төгрөгийн зарцуулт нийт 2.8 тэрбум төгрөгийн зарцуултыг 58% идэхэд 15 иргэнд олгосон байна ингээд. За өнгөрсөн хугацаанд бол бид тусгай хамгаалалтаа газруудыг ил болгосон. Энэ богдхан агуулын дархан цаацтай газар, тэр өвсгөлийн дархан цаацтай газар, хин гэдэг хөлөө идэх, хин гэдэг иргэн ямар газар эзэмшиж зориултын дагуу ашиглаад газрын төлбөрөөр төлж гинэггүй хэсэгтэр иргэд хяналтаа тавих болцоод болсон. Газар авдаг, тухайн газар дээр нь хаус орол барьчдаг, буцаага зарчдаг. Музей барина гэж хэлээд өөр зөв оруулаад шүү дээ, тийм. Энд нь хяналтаа тавь гэж. А тэрнээс биш газар аваад үйл ажиллагаа явуулаад газрын төлбөрийг төлж байгаа нь хууль бус биш шүү дээ. Жишээ нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн буруу биш. Гол нь зөвшөөрөл аваад хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж гинөө гэдгийг энэ л одоо хяналт тавих болцсон нь болгож Иргэд олон жил төрийн өмчийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоод хуулийн этгээдүүдийн төлөөлөл өдөрт зөвлөлд одоо ажиллаад 4 5 газар цалин авдаг хүмүүс байна гэд. Бухимддаг байсан. Тэгвэл одоо бол төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүдийн тузын гишүүдийн 1061 гишүүдийн нэрсийг цалингийн мэдээлэлтэй хамт харах болцсон шилэн говьмэн дээр нэгдсэн. Дээрээс нь төрийн өмчийн объектуудад буюу энэ одоо төрд байгаа объектуудыг хотын төвд байна уу? Байршлаасаа шалтгаалаа хэдэн төгрөгөөр бусдад түрээслээд төрийн өмчийн байруудыг, объектуудыг хэрхэн зөв менежмент хийж байгаа гэдэгт нь иргэд хяналттай хүүднээс 1572 түрээслэгч 350 10 түрээслүүлэгч мэдээллийг санхүүжилтийн хамт бол бид бас ил болгоод ажиллаж байна. Тэгээ цаашдаа бол 7 хоног болгон шилийн индекс зарлж байгаа. Одоо яамдуудаас жишээ нь зам тээврийн яам сангийн ам 2 бол 100% үнэлгээтэй энэ онд энэ 7 хоног тэргүүлж байгаа. За төрийн захиргааны байгууллагуудын хувьд бол шүүх шинжилгээний үрэлэн татвар ерөхийн газар тэргүүлж байна. Нутгийн захиргааны байгууллагуудын хувьд бол аим одоо дүүргүүдээс хаан уул дүүрэг, налаах дүүрэг тэргүүлж байгаа 70 хэд хувьтай бол Сүхбаатар баганга дүүрэг сүүл мөшгч байна. Тэгэд ингээд ер нь шилэн говь мэн бол индексийг зарлаад явж байна. 5 дугаар сарын 31-нд буюу ерөнхий сайдын албан даалгавар дуусгүй засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа 5 иш ажиллагааны өрөөнд шилэн ажиллагааны тайланг ерөнхий сайдад тавина. Ингээд ерөнхий сайдын албан даалгавар ямар төвшөнд биелсэн бэ гэдгийг ярина. А ингээд засгийн газар дээр танилцуулга хийгээд албан даалгаварт дурдсанаар хэрвээ төрийн байгууллагууд энэ мэдээлэл хариуцагч 50000 байгууллага тухайлан өгсөн ерөнхий сайдын албан даалгаврыг хугацаанда биелүүлээгөө бол тухайн төрлийн албан тушаалтантай хариуцлага тооцох шаардлагатай бол авилгатай тэмцэх газар авилгатай тэмцэж байгаа бодлогыг дэмжихгүй байгаа эсүүлдэл юм а гэдэг энэ шаардлагаар авилгатай тэмцэх газар шилжүүлнэ гэдгийг ерөнхий сайд мэдгэцсэн. Тэгээд албан даалгавар дөр дурдсан ажил. Тэгэхээр энэ засгийн газрын авилгатай тэмцэж байгаа бодлого өөрөө хүнээс хамааралгүй технологи суурьтай шийдлүүдийн тусламжтайгаар урагшилж байна. Жишээ нь одоо нүүрсний хулгайтай холбогдуулаад 6 сарын хугацаанд онцгой дийлэм тогтоогоод цахимаар нүүрс арилж болох журмыг засгийн газар баталсны үндсэн дээр өнөөдөр зөвхөн Эрдэнэс 5 толгоо хамааралтай 410 мянган тонн нүүрсийг арилж алахад 20 сая доллар Америк доллар 6 сарын хугацаанд илүү ашиг олсон байна. Тэгэхээр эн чинь болвол өнөөдөр энэ хулгайтай, энэ авилгалтай тэмцснээр асуудлыг хүнээс хамааралгүй технологи суурьтайгаар шийдснээр ийм одоо ашиг орлого илүү болж. Өмнө бол жишээ нь тэр одоо жишээ нь 6 сарын хугацаанд онцгой дэлхийн тогтоосоос валютын нөөц тэрбум доллар өснө гэдэг бол үнэхээр одоо ахиц гарч. Тэгэхээр бид өнөөдөр өнгөрсөн хугацаанд карманаас карманы хооронд тэ одоо нүүрсийг худалдаж авах гэж байгаа тал, нүүрсийг борлуулах гэж байгаа талтай шууд харилцахгүй дундын зуучлагчаасаа болоод маш их зүйлийг алддаг байсан. Тэгэхээр бид энэ алдагдсан боломжуудыг нөхөх өнөөдөр энэ жидүүгийн сан дээр, энэ хөдөө аж ахуйн сан дээр, энэ бусад сангууд дээр төлөгдөөгүй зээлүүдийг төлүүлж чадвал бид энэ эдийн засагт ямар том эерэг өөрчлөлт авчрах вэ? Өнөөдөр энэ хөгжлийн банктай холбоотой, энэ нүүрсний хулгайтай холбоотой энэ олон жил бугшсан асуудалтай тэмцэж чадвал энэ асуудлуудыг тийг хэрвээ тогтолцооны хувьд зөв голдрол руу оруулж чадах юм бол манай улсын эдийн засагт бол асар том ахиц ирнэ гэдэгт бид итгэлтэй байна Тийм ч учраас энэ хязгаарлагч хүчин зүйлсүүдийг даван туулсны үндсэн дээр ирээдүйн 10 жилийг тодорхойлох одоо уул уурхаагаас оюун санаа руу чиглэх ийм одоо ирээдүйн он жилүүдийг бүтээх ийм цаг хугацааны сорилтонд бас засгийн газар ажиллаж байгаа. Тэр ч утгаараа одоо шилэн ажиллагаа бол яг энэ буцад бусад ажиллагаатайгаа бол уялдаатай. Тэгээ бид бүх зүйлийг ил тод нээлттэй болгоод иргэдийнхээ хяналтанд өгч чадах хэвээр сэтгүүлчнэр, жиргэний нийгмийн байгууллагч, төрийн бус байгууллагч гэсэн судалгаатаа тоо баримттайгаар шүүлүүлэх болцоог бид нар олгож таамгаар биш асуудалд сургаар ханддаг биш илүү судалгаат баримттай тийм баримт хардаж биш харж асуудалд ханддаг болосоо гэдэг утгаараа шилэн овоо юм дээр нээлттэй тавьж байна. Одоо тэгэхээр энэ өгөгдөл дээр энэ нээлттэй мэдээлэл дээр задлан шинжилж нэгтгэн дүгнэх бололцоо иргэд олон нийтэд бид олгож байгаа. Үүний хүрээнд цаашдаа төрийн албан тушаалтнууд ч гэсэн ажиллаа хийхэд хин нэгний хамааралгүйгээр нөлөөллгүйгээр ихтгэл төгс ажиллаа хийх болцоог бүрдүүлээд одоо энэ засгийн газрын шүүр ажиллагаа ч гэсэн цомхон чадварлаг төрийг бий болгож энэ одоо цомхон чадварлаг өндөр цалинтай нийгмийн баталгаа өндөртөө төрийн аль багш нарын тусламжтайгаар бид одоо цаашдаа зөв нийгмийг бүтээнэ л гэдэгт одоо ихтэйгээр ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бол яг миний өнцгөр харахад бол маш том дэвшил. Асар том шээ. Өмнө нь тэр нуугдсан байсан, яадаг гэсэн бид нар мэддэггүй байсан бол одоо энэ эргээд ил болно гэдэг бол асар том ололт гэж бодож байна. За тэгээд эргээд энийг одоо жишээ нь одоо яг хэдэн хөвтэй явж байгаа вэ? Нэгдүгээр, хоёрдугаарт энэ э, зүйлийг хийхэд бол бас олон хүн биш бэрхшээлүүд бас гарч ирэх. Яг ямар асуудлууд хэцүү зүйл нэ гэж хүн юу байна одоо? Асуудал болж байгаа зүйл нь. Тэгээ бид бол үннийг иргэдээсээ нуух ёсгүй аль нам эвсэл байгааг үл хамааран тухайн үед шийдвэр гаргаж ирсэн шийдвэрүүдийг ил тод нээлттэй болгож чадвал иргэд үүнийг хяналтал тавина. Төр бол ард түмнээс олж авсан эрх мэдэл учраас иргэд өөрөө төрийнхөө үйл ажиллагааг хян чадвал иргэдийн хяналтанд байлгаж чадвал өнөөдөр энэ хөгжлийн банк шин нүүрсний хулгайш ийм асуудал дахиж үүсэхгүй. Тэгэхээр хулгай хийх боломж ч өөрөө хулгайчид төрүүлээд байдаг болвол энэ боломжийг уг үндсээр нь тасах таслах нь өөрөө хамгийн чухал. Тийм учраас өнөөдөр иргэдийнхээ хяналтанд л энэ төрлийн хөвөл ажиллагаа авчирч. Иргэд өөрөө өдөр тутам хяна. Тэг гэрэл асаая. Нүдэнэ. А үүний үндсэн дээр бидний үйл ажиллагаа иргэдийнхээ хяналтанд ирэх. Тэг бид ч гэсэн төрч гэсэн иргэд ч гэсэн ихтгэл дүүрэн төрийнхөө үйл ажиллагааны хяналтаа аваад ажиллах юм бол дахиж өнөөдөр энэ авилгалын асуудал үүсэхгүй байх бол асар их чухал. Тийм учраас бид бол цаашдаа ерөнхий сайдын албан даалгаврын дагуу 6 сарын 1-нд энэ яг тухайн үүргүүдтэй хяналтаа тавина. А 5000 мэдээлэл хариуцч төрийн байгууллагууд бол болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүд бол мэдээлэлээ ил болох үүрэгтэй. Тэгэхээр цаашаа шилэн говь маань бол бид тухайн төрийн байгууллага мэдээлэл хариуцагч нар өөрөө нэвтрээд өөрийнхөө мэдээллийг оруулах боломжсоор хангаж байгаа. А үүний дараа цахим хөрш харилцаа холбооны юм хууль зүйн амнаас хамтарсан нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулинд үнэлгээ хийх зөвлөл тухайн байгууллагууд дээр хөндлөнгийн үнэлгээгээ хийгээд л явдаг. Ийм систем рүү орно. Тэгээ ер нь бол иргэд өөрөө одоо асуудалд магадгүй хувийн хвшил компани аж ахуйн нэгжүүдийг үндэсний баялаг бүтээгч нарыгаа сургаар сонссон мэдээллээр баримтгүйгээр янз бүрээр нийгмээр ялдаг, сошиал ялдаг энэ байдлыг тасалсан зогсоох. Үнэхээр одоо энэ нэг нэг зээлтэй, энэ зээлийн төлөөгөө байна гэдэг янз бүрийн байдлаар нийгмийг шүүмжилдэг. Эргээд ороод харахаар зээлийг төлцөн байдаг. Тэгэхээр бид хин нэгнийг хэлсээр одоо хэлмэгдүүлж яллах нь өөрөө зохимжгүй. Дээрээс нь шилэн ажиллагаа бол хувийн хвшлээ дэмжсэн хамгийн том бодлого. Үүний чинь цаана одоо мэдээлэл дойрхон хүмүүс тий давуу байдлаа ашиглахгүй байхыг хааж. Дээрээс нь сая засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн нийтийн албанд нийтийн ажил сонирхлоос зөрчлөөс үржилсэн зэрэглэлийн хуулинд Энэ төрийн өндөр албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий этгээдүүд төрөөс ямар нэгэн хөнгөлтэй зээл тусламж тендер худалдаа авах ажиллагаанд оролцохыг хуулиар хориглож байгаа. Тэгэхээр төрөн төр шиг бизнес нь бизнес шиг төрөн бизнесийн бодит төр дэмждэг. Төр бол өмнөх ажлаа хариуцлагатай хийдэг. Бизнестэй хутгалддаг, давуу байдлаа ашигладаг. Ийм л одоо тогтолцооруул шилжих реформын үйл явдал өрнөж байна. Тэгэхээр та бол харьцангуй бусад сайд гişүүдийг бодох юм бол бас иргэддэг их ойрхон байгаа харагддаг. Одоо иргэддгээ уулзж байгаа. Сүүлд одоо энэ бас дүүргүүдэд иргэдтэйгээ төрийн албаа агчтай уулзж бас шилэн ажиллагааны талаар мэдээлэл өгж исэн. Чухам тэр уулзалтууд дээр иргэд төрийн албаа агчид танд одоо жишээ нь ямар санал төвшүүлж юу ярьж байх юм? Тэгээ иргэдийн дунд болвол бид бол одоо олон судалгаануудыг хийж харж үзлээ. Тэгэхээр үнэхээр одоо иргэд болвол тэгш боломжийг л хүсэж байна. Тэгээ хууль нь тэгш үйлчлээсээ боловсрал эрүүл мэндийн салбар нь тэгш боломжоор хангагдаасаа. Бидний дундын баяа ядуугийн ялгаа до туйлдээ өрсний нийгэмд дундаж давхаргаа нэмэгдүүлэх бодлого бариач. Дээрээс нь давуу байдлаа ашиглаж мэдээлэл дойр байдлаа ашиглаж бусдаас илүү боломж хүртээд байгаа хэсэг бүлэг нөхдүүдтэй тэмцлээ үр дүнд хүргээч л гэж. Тийм ч учраас бид бол энэ шилэн ажиллагаагаар аливаа зүйлийг ил болгоё. Үүнийх нь өөрөнд статистиктэй судалгаатай мэдээлэлтэй дүн шинжилгээ хийгээд шүглээ үлээх болцогны. Ингээд шүгэл үлээсэн иргэдийгэ болоод үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, эрх хэрэгжүүлэлтөг нь баталгаажуулаад шүгэл үлээгч хэрэгцсэн байдлын хуулийг их хурлаар батлая. Ингээд түүний дараа үнэхээр хууль хяналтын байгууллагад ажиллаа их болцоог нь олгоод тэр шувуу ажиллагааны хүрээнд шилжүүлээ авах ажиллагааны хүрээнд бид үнэхээр энэ төрийн өндөр албан тушаалд ажиллаж байхдаа эрх мэдлээ давуулаа ашигласан тодорхой албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцъё. Ингээд алдагдсан боломжоо эргүүлж болж аавь. За үүний хүрээнд одоо энэ шүүр ажиллагаа өрнөж штэ энэ шүүр ажиллагааны хүрээнд үнэхээр тухайн албан тушаалд шаардлагад нийцэхгүй дээрээс нь одоо эрх мэдлийн албан тушаалаа ашиглаад томилуулсан этгээдүүдээс болоод төрийн албаны нэр хүндийг тохиолт нь гаргаад байна шүү дээ. Тэгэхээр тухайн тэр альбом тушаалтнуудаа хариуцлага тооцоод төрийн албаа чадваржуулах одоо зорилго руугаа явъя. Өнөөдөр төрийн алба бүхэлдээ тийм авилгад итгэцсэн зүйл байхгүй. Өнөөдөр төрийн төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж байгаа төрийн сайн албаа гэж нар би. Гэтэл зарим хэсэг бүлэг ашиг сонирхол зөрчил ашиг сонирхлын зөрчилдөөн нөхдүүдээс болоод бусад өнөөдөр зүгээр одоо өдөр тутам хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж байгаа авж байгаа цалин үйлс нийгэм бодлогын тийм өндөр биш ч гэсэн төрийнхөө бодлого шийдвэрт оролцъё гэж зүтгэж байгаа олон хүмүүсийг бүхэлд нь харлуулж болохгүй. Тийм учраас энэ цагийг уяшглаа төрийн албан нэрээ инженеринг хий. Төрийн албан нийтийн албан гэсэн одоо бас хоёр агуулгаар авч үзээд ажлын гүйцэтгэлийн зөв үнэлгээний систем суурилсан цонхон чадварлаг төрийн албатай болёо. Ингээд хувийн хвшлээ дэмжсэн төрн төр шиг, хувийн хувь шиг төрийнхаа төр нь өөрөө хувийн хөвшилтийг өрсөлдөг биш ийм одоо бас зүг зарчим руу явах ийм шинчиллийг энэ тавын иш ажиллагаа бол ил тод нээлттэй болгож байна. Цаашдаа яах вэ гэдгийг энэ тавын иш ажиллагаа энэ хязгаарлаж хүчин зүйлсүүдийг давсны цагт бол тодорхойлно л гэж ойлгож байгаа. Аа зөв. За баярлалаа. Бидэнд э, бас э, маш дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн таних баярлалаа. Бас тэгээ бидний ярилцах цаг өндөрлж байна. Тэгээд э, энэ удаагийн онцлог сувчнаараа бид цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд учралтай ярилцлаа. Одоо бид шилэн ажиллагааны талаас та бүхэнд илүүрэн мэдээл бас өгсөн болов уу гэж бодож байна. Та их баярлалаа. За баярлалаа.